Wow, matabad na yun. Kaya usog. Oh, Sa ilaw. Ang cute-cute naman. Sige, kain tayo. Oh. Di-deliver pa kasi ako sa ano eh. Trabaho. sa gista naman na kain. Anong delivery? I'm the, I'm a driver. Anong drive? Deliver, ah, food. Ah, pang, pangkay? lain ekor. Oh. Los caperos son. Wow. Hmm. Masuk tuh. deh, Usap tayo sa A non costumo. Non devo costumo. A non costumo, Samina. Oh, siomai. wow, cute. Ito. Siomai lang. Tsaka coke. Iced tea. Chicken. Chicken. Kanin. Siomai lang talaga. Siomay, tsaka rice na. Yung fried. Yung gusto gusto niya yung fried. Siomay. Ah, sige. Tsaka yung lumpia. Ah... Uh... fried chicken. Pagka dito kami kumain, rice lang. Kaya order ako, isa kami niyan, tapos may extra siyang kanin. Kanin pa? Minsan observe ako ito eh. Pag nandun sa inyo, lakas kanin yun. Extra kanin pa? Hmm. Hindi mo na yung sinabi niya, pero mo akong kanin. Dahil ang tabayan ako, kanin pa. Kanin pa. What? Wow. Ano to? Dito pa kumain kami, ganyan kami. Tag-isa't kalahati kami. May extra kami isang rice. Siupaw. Ayaw. kainin mo na siya ng lahat yan, ay tatanggihan niya. Pero yan, yung may sangag. Pumunta nga yan dun eh, nagreklamo siya. Dahil daw yung kanya, wala daw yung mga lahok na baboy. Yung giniling, na isipin niya eh. Pumuputok yung mga dalaga sa kanya. Pasinin niyo yung... Pasinin mo yung damit ko eh. Ang dami yung bagong damit. Hindi ko. sa ko sila sila para sa tuwa. Sabi ko rin yung mga nagluluto, mas gusto mo sumusot yan. Alabas na lahat ng ano mo dyan ah. na lang. Doon. Di-deliver pa tayo. dati hindi siya natutulog ng hapon. Nandun lang sa baba. Ikot lang doon. Kaya pag tumaas, yung tsura niya parang, parang ang baluga. Yun, yun yung tsura niya. Pag bumiyahin na ako galing ng icon, nag-aatod na ako ng merienda. Natulog na siya. Hindi na gaya dati. Sabi nga nila nila yung makita nila sa babae. Eh ano ko na bagong karamihan. Bagay, hindi kami magtataka kung ang nanay niya, skeleto mo na nakuha. Kahit pa sa'yo din, makuha sa nanay niyan. Yung, yung last picture niya, nung makita mo, lumubo siya. O ngayon, tignan mo, bumalik na naman yung itsura niya. Siguro isa na lang, isa na lang siguro sa utang sa Satanas ang hindi bumipirma para isama na siya. Hindi ka silid dati eh. Oswaldo, SM kami, linggo. Tapos pag-uwi namin hapon, direkto kami sa Bahilaw. natin sa bahay. Ako ang namamalakot sa kanya. Gusto na. Sa subo na lang, oh. Kunti na lang. siya ng kuto. Kuto muli siya, meron. Ngayon, tingnan mo, oh. awa naman dito mga mga kasama ko. Mapagtsagaan kami. Kaming dalawang mag 啥呀？ Kaya Jumbo. Sabihin natin na, salamat po. Harap ka rin, oh. Harap ka muna. Dali na. Tapos, babay ka. Salamat po, Mr. Lee. Say hello ka. <laughs> Oo. Makita tayo ano next week na lang. Ha? Tapos yung pencil, tapos notebook, tapos ano pa? Ano pa daw gusto? Laruan? Laruan? Anong laruan? Anong laruan? Barbie? Sige, next week na lang ha. 오켈랑사요 아노 용 위크데이 올소 마스타 아노 런치 타임 아11.30 to 12.30 12.30 sige makita tayo susunod namin ha? okay sige bye bye kami na bye bye okay